şey Üzerime geliyor bu küçük odanın içinde Sağmaz oldum artık Kendi bedenime Konuşurum her gece delin gibi kendi kendime Cevap da verir oldu bu kendim var Kendi kendine Yalnızlık sol çaprazıma oturmuş Beni seyrediyor kırık bir aynam var Şapkası olmayan bir abajur lambam Duvarda ise bir fotoğraf Mavi önlük üstü beyaz yıkalı bir hayta Bomboştu duvarlar Yoksundu tablolardan Garip komik süslü biblolardan Penceremden içerisi Antep Dostum olan tepelerin ardından ışık saçıp odamı aydınlatan adam Hoş geldin dünyama Geldim dünyama Hoş geldin dünyama Ara ara bul para para pul İki çocuk kalır yetim anneleri dul Bana bana boş yapma bir sus Hava sisli ve üstümüze çöktü pus Tüm akrabalar sus pus Hadi durma sen de gel kinini kus Çok uzundu bu her gece bomb denetime koş Kafamız hep boş elimizdeki kartlar Dizili floş ışıklar hep loş Biliyorsun değil mi bu hayat boş Koş Sigaramı sepeyik bir hoş Görkemli hayatlar, arzular insanlar insanlar şaşalı arabalar Triplex, double ve lüks katlar Kabarıktı bankada hesaplar Kafasında kurgular ve hesaplar Beş dakika sonrayı bilmezken insan Niye bu kadar hesap yapar ve kendini yorar ah, Bir de durmadan sorar Halim niye böyle yaman uzan eşek Sen uzan cır cır böceğin misali çal oyna Ayıp değil ki bu ister insan dönelim Zaman şimdiki zamana kırk geçiyor bak hiç durmadan akışa kapıl ve koş sen de hiç yorulmadan usanmadan ağlamadan Her şey üzerime geliyor bu küçük odanın içinde Sığamaz oldum artık kendi bedenime Soruyorum her gece delin gibi kendi kendime Cevap da verir oldu bu kendim var Kendi kendine Yalnızlık sol çaprazıma oturmuş Beni seyrediyor kırık bir aynam var Şapkası olmayan bir abajur lambam Duvarda ise bir fotoğraf mavi ön Belki beyaz yakalı bir hayta Bomboştu duvarlar Yoksundu tablolardan Garip komik süslü biblolardan Penceremden içeri sızan tek dostum olan Tepelerin ardından ışık saçıp odamı aydınlatan adam Hoş geldin dünyama Hoş geldin dünyama Hoş geldin Döndüm kendini her sabah uyanırken O lanet iş yerine koşarken Otobüsteki karşıda oturan hatunu dikizlerken Kulağında çalarken ezelden müptezel Müziğe biraz ses ver Aradım benim hikayemin mutlu sonu Aradım her gün, aradım her gün Kapı kapı dolanıp sordum O da benim hikayemin mutlu sonu